Всім привіт! З вами знову Артур, і сьогодні я хотів би поговорити, на кого ж справді працює Яценюк. Для того, щоб це краще розуміти, я вам розкажу про одну далеку-далеку країну. От, в тій далекій-далекій країні сталася революція. Потім почалася війна. Через війну міжнародний рейтинг почав економічний стрімко падати. І впав до такого рівня, що е, все в цій країні стало дуже дешевим у міжнародному відношенні. Скориставшись цим, прем'єр-міністр цієї країни вирішив розпродати, поки ці підприємства всі дешеві, розпродати їх за безцінь. І от недавно в цій країні було вирішено розпродати, тобто приватизувати 1200 державних підприємств. Сумарна якби, ціна всіх цих підприємств вона оцінюється в 20 мільярдів гривень. Тобто отримати 20 мільярдів гривень, тобто по 500 гривень кожному українцю. Ой, я проговорився, яка країна, блін. Ну ладно, е, по 500 гривень виходить на одного українця. Ось така ця ціна одноразово. Якби їх не продавати, вони б працювали б на країну. От що ми собі представляємо? Ми хочемо побудувати реально класну країну, яка буде заробляти гроші. Тільки після війни, коли це все продасться, заробляти підприємства будуть гроші не в державний бюджет не в наш з вами карман, а на приватну якусь особу. Тому ми не зможемо просто побудувати. В один момент ми проснемось і зрозуміємо, що ми раби. Ми живемо в країні, яка вже просто розпродана. Звичайно, ви скажете, та ти простий блогер, ти нічого не розумієш. Добре, передаю слово експертам. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк, пишут немецкие экономические новости, в настоящее время лоббирует в Вашингтоне доступ американских компаний на Украину для покупки украинских государственных предприятий. Он дал понять, что вместо 300 должны на Украине быть приватизировано в 4 раза больше, 1200, то есть все, все, что возможно приватизировать. Фактически государство Украина будет по документам принадлежать по кускам. ну, любым другим странам, только Без, Безусловно. Да. И, Независимость я, э, в действии. Яценюк явился в США по, по факту говорит, ребята, ну давайте поскорее, ну поскорее уже, ну времени нет, рейтинг слабый, движение, движение тяжелое. И Forbes оценила заявление его о стоимости государственных компаний как минимум в пять раз меньше э, их ну, реальной Ну это стоимости. то, о чем мы говорили в прошлой программе, что... В пять раз меньше, в 5. А, э, существенно занижаются цены, пользуясь низким абсолютно рейтингом международным Украины экономическим, скупается это все за копейки, Украина теряет контроль над своими же собственными активами и фактически принимает решение по тому или иному предприятию ее собственник, то есть иностранец. Независимости больше нет. А тепер питання до вас: так на кого ж працює прем'єр-міністр України? На українців чи на когось іншого?